Kama wanataka kupandisha ushuru, wateme ni ngapi wanataka, na tuende tuzungumuze kwanza sisi kama wananchi nje, public participation, maneno yapeleke kwa bunge, hawa wajumbe waende wazungumuzie hii maneno, wakubali au wakatai. Tutawaambia kwamba kataini, chana upende usipende. Kwa hivyo wana jukumu ya kuleta maendeleo, sio ati uende ubemberese au upige magoti chini ati utapata maendeleo. Hapana, maendeleo itakuja hapa, wapende wasipende. Kama mmekataa kufanya, naweza kuambia nyinyi msipitoe ushuru. Kwa hivyo hiyo mambo ya kusema ati ingia kwa serikali ni upuzi, ni upuzi. kutoza ushuru sasa wanaongea juu ya mambo ya uchuru. Wakati wa kampeni kulikuwa na ahadi, ahadi nyingi zaidi, tutaleta pesa ya hasla, eh, kutakuwa hakuna riba, interest free. Hii bilioni hamsini ingine ile ya kina mama mabilioni mia moja, lakini sasa wameanza kubadilisha maneno sasa Hakuna pesa ya serikali unaweza kupata bila interest, itakuwa less than 10%. Ile ingine ni mambo ya bei ya mafuta, bei ya unga. Sasa mimi nataka mpate mimi mwaka moja, walisema nikiweka Biblia chini itarudi chini. Sasa hali yote umewaja, lakini ushuru huwezi kupandisha bila wakilishi ya wananchi kuketi chini na kuongea. There must be also public participation. You cannot just rise up one day and say we are going to increase NSSF, NHIF bila wabunge kujadiliana. No taxation without representation.